Thank you. ጥሩ ቡና ያጠጣሽን እግዚአብሔር ይባርክሽ። ቡና ጠጣው፣ እግዚአብሔር ይስጣችሁ። እኔ አሁን ወደ ማሳይን ይጎበኛለሁ። በሰላም ሂድ፣ በሰላም ጋር ሂድ። ከተማ عاشنا وقت سارة ما بنا يفتدن شبالوين بتر ودبعت وتوليتنا الشاب ولا بتري كاتر بيقات بزانا يا غربو بارمتا دودم سماتنا ما بنا تردوني قرب البشا أتلوني يا بشا وطبعا ما تكوني أنتم بولي مرتفعني ወይ ጉድ ወይ ጉድ ወይ ጉድ! ምን ተከሰተ ደግሞ? በረከትን ልጥራው እንጂ ምን ተሻለኝ? hello hello hello፣ በረከት ጤና ይስጥልን። አቶ ፋሪስ ኖት? እሺ፣ ምን ልርዳዎት? ማሳይ ላይ ባክ ዋግ ተከስቷል መሰለኝ፣ ፈጥነህ እንድትመጣ ቶሎ በል። እሺ፣ ዋግ አይነት ነገር ነው? በቃ ችግር የለውም እመጣለሁ። በቃ አሁን ስመጣ አብረን እዛው እኔ ችግር የለውም ልምጣና እዛው እናያለን። እንደምናችሁ አርሶ አደሮች፣ ስሜ በረከት መሰለ ይባላል። በጉራጌ ዞን የጉመር ወረዳ የሰንና ዳንጋዞ ቀበሌ ሰብል ልማት ባለሙያ ነኝ። እንግዲህ እንደምታወቀው በዚህ ቀበሌ ውስጥ በግብርናው ዘርፍ አርሶ አደሮቹን በተለያየ ሙያ በተለያየ ዙሪያ እየደገፍን እንገኛለን። ከዚህ ጋር ተያይዞ አሁን ደግሞ ቅድም በስልክ እንደሰማችሁት በእሰን ቀበሌ ልዩ ስሙ አደንጋዞ ሊማቱ ድል ላይ አቶ ፋሪስ ደውሎልኝ የእሳቸው ማሳ ላይ የሆነ በሽታ ተከስቷል የሚል ነገር መረጃ ስለሰጡኝ አሁን የእሳቸውን ማሳ ጉብኝት ለማድረግ ወደ ማሳው እጄ አስፈላጊውን ወይም ያለኝን ድጋፍ እዛ የርኩ ስለሆነ ስለምኖረን ቆይታ እንግዲህ በአክብሮ እንዲተካተሉ በትህትና ጠይቃለሁ። አመሰግናለሁ። አቤት ደህና ዋልክ ወይ? ሰላም አለ? ደህና ነህ? ደህና ነህ? ደህና እግዚአብሔር ይመስገን። ደህና ደህና ደህና። በረከት አመሰግናለሁ። ቶሎ ፈጥነ በመምጣት አመሰግናለሁ። ሌሎቹ እንደዚህ ቶሎ አይመጡ። ጋሼ ያው ይሄማ እኮ ስራዬ ነው። ደሞዝ የሚከፈልብኝ እኮ ያው ማህበረሰቡን እንዲያገለግል ነው። ያው ስላመሰገንከኝ ግን አመሰግናለሁ። አባ ምን ተከስቶ ነው? ባለፈ በነገራችሁኝ ባስተማራችሁን መሰረት ማሳይን ሳየው ቢጫ ቢጫ ሆነብኝ፣ ዋግነው መሰለኝ። ለዛ ነው የጠራሁ። እሺ ጋሽ ፋሪስ እንኳን ደወሉልኝ። ይሄ በጣም ጥሩ ነገር ነው። ሁሉም ሰው በዚህ ልክ ማሳውን በየጊዜው እየጎበኘ በዚህ ልክ ለባለሙያ መረጃ መስጠት አለበት። አሁን ደግሞ እስቲ ማሳውን ዞር ዞር ብለንና ምናልባት ዋግ መሆኑን እናጠራና ያለው ነገር እንትን እናደርጋለን። እሺ እሺ ያው ጋሽ ማሳ ላይ ባደረግነው ዳሰሳ መሰረት በእርሶ ማሳ ላይ የተከሰተው ዋግ ነው። ይሄ ዋግ ነው። ማንም ሰው አሁን የትኛውም አርሶ አደር ማወቅ ያለበት ነገር ሶስት አይነት ዋጎች አሉ። አንዱ ቢጫ ዋግ፣ ቅጠል ዋግና የግንድ ዋግ ናቸው። እነዚህ ሶስቱ ናቸው። ብጫ ዋግ ቅጠሉ ነው በአብዛኛውን የሚያጠቃው። ከቅጠል ይጀምራል። ቅጠሉ ላይ መስመር እያወጣ ቅድም እንትን እንዳደረግ ነው ቅጠሉ ላይ ይሄ አሁን ቅጠሉ ላይ መስመር አውጥቶ መስመር እያወጣ ቅጠሉን እያደከመ ከቅጠል የሚጀምር በሽታ ነው። ሁለተኛው የግንድ ዋግ ነው። የሚጀምረው ከግንድ ነው። ግንዱን እየበላ ግንዱ ላይ ግንዱ ላይ የሆነ ቡናማ ከለላ እንትን እያደረገ ግንዱን እየበላ የሰብልን ምርትም የሚቀንስ ወይም ሰብሉን የሚጎዳ የበሽታ አይነት ነው። ሌላው የቅጠል ዋግ ነው። ቅጠል ዋግ ደግሞ ምንድን ነው? እንትን ከለላለው ቅጠሩ ላይ በውስጥ በስር ምናለው ቡጉንጅ ልክ ቡጉንጅ አይነት ነገር አውጥቶ ቅጠሉን ልክ እያጠቃ ወደ ሰብሉ የሰብሉን ዋና part የሚያጠቃ የበሽታ አይነት ነው ማለት ነው። ስለዚህ ከነዚህ ከሶስቱ ዋጎች እርሶ ወይም በአንተ ማሰራት የፈጠረው ቢጫ ዋግ ነው። ቅጠሉን ሙሉ በሙሉ እየበላ ልክ መስመር እያወጣ እንደዚህ እንደዚህ ቢጫ color እንትን እያደረገ ቅጠሉን እየበላ ምርትን ሊቀንስ የገባ በሽታ ነው እና ይህን በዚህ ልክ ማየቴ በጣም ሳያልቅ በፊት ማየቴ በጣም ጥሩ ነው። ለሽጋሽ ፋሪስ በተማርከው መሰረት ዋግ እንዴት በምን ምክንያት እንደሚከሰት ታስረዳኛለህ? በተማርኩት መሰረት ዋግ የሚከሰተው አንደኛ ቦታው ባለማዘጋጀት፣ ሁለት አረም ባለመከታተል፣ ሶስት ደግሞ ምርጥ ዘር አለመጠቀም ይመስለኛል። ጋሽ ፋሪስ በጣም ጥሩ ተናግረሃል። እርሶም እንዳሉት በተለይ ዋግ በሽታ የሚከሰተው አንደኛ ማሳ በአግባቡ ባለማዘጋጀት፣ ሁለተኛ ምርጥ ዘር ባለመጠቀም፣ ሶስተኛ አረም አረም ባለመቆጣጠር እና ደግሞ ሌላ ምንድን ነው ምናልባት እዚህ አካባቢ አንተ እነዚህ ነገሮች አድርገ ከሆነ በአየር በንፋስ ምክንያት ከሌላ ቦታ ከተበከለ በንፋስ ምክንያት ስለሚመጣ በዛ ምክንያት ማሳይ ሊበከል ይችላል ማለት ነው። ሌላው ደግሞ ሰብል ፈረቃ አለመጠቀም። ሰብል ፈረቃ ማለት ዘንድሮ ስንዴ ከተዘራ መጪ ባቅላ ወይም አተር መዘራት መቻል አለበት። እንደዛ አይነት ሰብል ፈረቃ ባለመጠቀም ሊከሰት ይችላል። ነገር ግን የእርሶ ማሳ በምን ምክንያት የተከሰተ ይመስላል ጋሼ? እኔ የሚመስለኝ ይህን ሊሆን የቻለበት ምክንያት ከእናንተ ዘሩ ካለመጠቀሜ ከሌላ ቦታ ያስመጣሁት ነበረ። ከሱ ምክንያት ሊሆን ይችላል የሚል ግምት ይኖረኛል። አዎ ጋሽ ጥሩ ነው። ያንም እዚህ አካባቢ እኔ ምርጥ ዘር እንድጠቀሙ ቅስቀሳ ሳደርግ እኔ ገዝቻለሁ የሚል ነገር አንተ ስትናገር ነበር። እኔ ገዝቻለሁ ብለህ ስትናገር ነበር። ነገር ግን አሁንም ቢሆን ይህን በማወቂ አመሰግናለሁ። ያሁን ይሄ ለሁሉም አርሶ አደሮች ትምህርት መሆን መቻል አለበት። ምክንያቱም መንግስት ይህን ሁሉ ዋጋ ከፍሎ አርሶ አደሩ ምርጥ ዘር እንዲጠቀም ይህን ሁሉ ትምህርት ሲያስተምር ለዚህ ችግርም ስል ነው ስለዚህ ለሁሉም ሰው ትምህርት መሆን አለበት። ማንም ሰው ከመንግስት የመጣውን የምርት ዘር በመጠቀም እነዚህን በሽታዎች መቆጣጠር መቻል አለበት። ይህን ካልኩ ዘንዳ እኔ ያኔ ባስተማርኩት መሰረት ወይም ባስተማራችሁ መሰረት ዋግም ሊከሰት ይችላል የሚል ነገር ያነ ትምህርት ሰጥተናል። ስለዚህ አንተ ይሄን ዋግ ሊከሰታል ብለ ቅድመ ዝግጅት ምን ተዘጋጀ? ባስተማራችሁን መሰረት እኔም ተጠራጥሬ ነበር። ጥርጣሬ ስላለኝ ኬሚካሉን አዘጋጅቻለሁ፣ ትጥቁንም አዘጋጅቻለሁ። አሁን ደውዬ እንድታመጣልኝ ልንገራት። መልካም ጋሽ ፋሪስ፣ በዛ ላይ ከተዘጋጀ ደውልላትና እዛ ትምጣ። እሺ፣ እሺ፣ እሺ። መልካም hello hello hello እንዴት ነህ ማሳችን ላይ ዋግ ስለተከሰተ ቶሎ ብለሽ በቀደም የገዛሁት ኬሚካሉና ውሃ ይዘሽ ትጥቁም ይዘሽ እንድትመጪ ከበረከት ጋር ማሳ ውስጥ እጠብቅሻለሁ። እሺ፣ እሺ፣ እመጣለሁ። እሺ ስላመጣሽልኝ አመሰግናለሁ። እስኪ ያሉትን ትጥቆች እንያቸው፣ እንቀመጥ። እሺ የተዘጋጀው እቃ ያው የተሟላ ይመስለኛል። እስቲ ምን ምን እንዳዘጋጀ እስቲ አንድ ባንድ አሳየን። ይህ የአይን መሸፈኛ ነው። ለአይናችን መነጽር ነው። መድኃኒቱ እንዳይጎዳን ማለት ነው። ይሄ ደግሞ ቱታ ነው። ስንረጭ የምንለብሰው ቱታ ነው። ይሄ ደግሞ ላፋችንና ላፍንጫችን መከላከያ ነው። ኬሚካሉ ይሄ ነው። በዚህ በአንድ ጀረኪና በዚህ አንድ እንጨምራለን። ይሄ ደግሞ የእጃችን ጓንት ነው ስንረጨው የምንጠቀምበት። በተጨማሪ መርጫው ይኸውና መጥተዋል። ውሃውም ተዘጋጅተዋል። ሀያ ሊትር ያ ሀያ ነው የሚይዘው። ጋሽ ፋሪስ በጣም አሪፍ ነው። በጣም ወሳኝ ወሳኝ የሆኑ ነገሮችን አዘጋጅተሃል ለዚህ ለዋግ መከላከያ። በተለይ አሁን ይሄ ይሄ ምንድን ነው መነጽር ነው የአይን የአይን ማለት ነው። አይኑ ወደ ኬሚካል ስረጭ ኬሚካሉ ወደ አይናችን እንዳይመጣ የሚከላከል ነው። በጣም ጥሩ ነው። ይሄ ደግሞ አፍና አፍንጫችን ውስጥ ኬሚካሉ እንዳይመጣ የሚከላከል መሳሪያ ነው። በጣም አሪፍ ነገር ነው ያዘጋጀው። ይሄ ደግሞ ያዘጋጀው ኬሚካል ፕሮግሬስ የሚባል ነው። ፕሮግሬስ 250 የሚባል የዋግ ለዋግ ወይም ለዚህ ለፈንገስ ለስንዴ ዋግ መከላከያ የሚያገለግል ጸረ ፈንገስ ነው። ስለዚህ ይሄ በጣም ጥሩ ነው። እንደዚህ አይነት መከላከያ የዋግ መከላከያዎች ብዙ አሉ፣ ኬሚካሎች ማለት ነው። መከላከያ ኬሚካሎች አሉ። ይሄና ደግሞ በጣም እንደዚህ አካባቢ አሁን ለምሳሌ እንደ ወረዳችን አሁን ወረዳው ለዚህ ለአርሶ አደሩ እያመጣ ያለው ከዚህ ደግሞ የተሻለ ቴልት የሚባል ኬሚካል አለ። እሱ ነው በዋናነት በጣም የሚያገለግል ነው። ይሄም ደግሞ በአሁኑ ሰዓት ላይ በጥሩ ሁኔታ ወደዚህ ወደ እናንተ እጅም የቀረበ ነገር ስለሆነ እነዚህ ነገሮች በመጠቀም እንዳጠቃላይ ይሄን ዋግ በአርሶ አደሩ ማሳ ላይ የሚከሰተውን ዋግ መከላከል መቻል አለብን። ይህ አንተ ብቻ አይደለም ይህን ማድረግ አለብን ሁሉም አርሶ አደር በዚህ ልክ ልክ በሽታው ከመከሰቱ በፊት ልክ እንዳንተው ቅድመ ዝግጅቶችን በዚህ ልክ አዘጋጅቶ ምርትና ምርታማነቱን የሚጎዳውን ነገር መከላከል መቻል አለበት። አሁን ይህን ካልኩኝ ዘንዳ ምን ያክል ነው የምንጠቀመው? ይህንን ስገዛ ለግማሽ ሄክታር ልኩ ነው ብሎ ነው የሰጡኝ እና ይህንን ደግሞ በመቶ ሌትር ውሃ ወይም በአምስት ጀሪካን ውሃ ተበጥብጦ እንዲረጭ ነው ብሎ ነው የሰጡኝ። እሺ ጋሽ ፋሪስ፣ እኔ በጣም ደስ የሚለኝ አንተ የተነገረውን አትረሳም። በጣም ጎበዝ ሰውዬ ነህ፣ ደስ ይለኛል። እና እንዳልከው ይሄ ፕሮግሬስ መድኃኒት ወይ የጸረ ፈንገስ የዋግ መድኃኒት ያው ለአንድ ሄክታር ግማሽ ሌትር ወይም 0.5 ሌትር ነው የሚያስፈልገው። ለዛ ደግሞ 200 ሌትር ውሃ ያስፈልጋል። ጋሽ ፋሪስ፣ ያንተ ማሳ ደግሞ ግማሽ ሄክታር ነው። ለግማሽ ሄክታር ሩብ ሌትር ይሄ መድኃኒት ያስፈልጋል ማለት ነው። ስለዚህ ለዚህ ደግሞ ስንት ሌትር ውሃ ያስፈልጋል? መቶ ሌትር ውሃ ያስፈልጋል ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ይሄ የተዘጋጀበት እንትኑ በጣም ጥሩ ነው። እንደ አጠቃላይ ምናልባት አሁን እንዴት ወደዚህ ስለ አጨማመሩ በደንብ በደንብ እንዴት እንደምትጨምር አስረዳኝ እስቲ አሳየኝ። እንዴት እንደምሰራው ላሳየ መጀመሪያ ጓንት ነው ማደርገው ኬሚካሉ እንዳይነካኝ ወደ ሰውነቴ እንዳይረጭ ማለት ነው። ከዛ በኋላ የሚከተሉትን ቱታዬ ለብሼ ያደርጋለሁ። እነዚህ ወረቀቶችን አብረን እናቃጥላቸዋለን። አካባቢው እንዳይበክል እናቃጥላቸዋለን። እሺ ጋሼ ጥሩ ነው። አዎ በወረቀቶች አካባቢ እናቃጥላለን። በጣም ጥሩ ነው። እንግዲህ ያው ጓንቱን አይተሃል። አሁን ቱታዬን እለብሳለሁ። ቱታም ልክ አድርገሃል። ጓንቱንም በጥሩ እውነት አድርገሃል። ማስኮን እንዳልገልህ። እሺ ቆይ ነገር ጸጉር እንዳይነካ ኮፍያ ኮፍያ ላጣል። እሺ እሺ፣ አምጣልኝ። እሺ ይሄንን የሚረጨው ውሃ እዚ ላይ እንጨምራለን። ይሄ ደግሞ ወንፊት ነው፣ ቆሻሻ እንዳይገባ መከላከያ ነው። ውሃ ጨምሪልኝ፣ አስር ነው የተጨምሪልኝ። እንግዲህ አጠቃቀሙ እንደዚህ ነው። ይህንን ከፍተን በዚህ አንድ ሰፍረን በዚህ አንድ እናረጋለን። ከዛ በኋላ ቀሪውን ውሃ እንደገና እዚህ ላይ ጨምረን ከዛ በኋላ መተን መርጨቱን እንጀምራለን። ይሄንን ክዳኑን እንዲያርጌ አንስቼ ከዛ በኋላ በዚህ አንድ ቀድቼ እዚህ ላይ ያረጋለሁ። ከዛ በኋላ እጠቀማለሁ። በቀሪውም ውሃ ጨምሪ። በጣም ጥሩ ነው። በጣም ጥሩ ነው። አሪፍ ነው። በቃ በዚህ ልክ በጥሩ ሁኔታ እያሳያችሁኝ ነው። በጣም ጥሩ ነው። አሁን ይሄንን ከድኜ እንዲህ ተደርጎ ይነቀነቃል። መርጨት ስንጀምር የንፋስ አቅጣጫ በመለየት ከታች ወደ ላይ የሚነፍስ ከሆነ ጀርባችን ሰጥተን ነው መርጨት የሚገባ ነው። ለምን ወደ ሰውነታችን ኬሚካሉን ወደ ሰውነታችን እንዳይመጣ በመከላከል ማለት ነው። እሺ ጋሽ ፋሪስ በጣም ጥሩ ነው። አለካኪም ከመድኃኒት እስከ ጀርካ አጠቃላይ ያለው ነገር የለካይበት ያደረክበት ነገር በጣም ጥሩ ነው። ደግሞ መጨረሻ ይሄ ኒፋስ አቅጣጫ መከተሉም በጣም ጥሩ ነው። ምክንያቱም ያው ምክንያቱም ጭምር አንተ ስለገለጽከው በጣም ጥሩ ነው። መጨረሻ ላይ ግን አንድ መረሳት የሌለበት ነገር መድኃኒቱ ስረጭ ጠራራ ፀሐይ ላይ አይረጭም። ሲቀጥል ደግሞ ዝናብ ሲዘንብ አይረጭም። ምክንያቱም ምንድን ነው አንደኛ ጠራራ ፀሐይ ላይ ከተረጨ መድኃኒቱ ሰብሉን ያቃጥለዋል፣ በጣም ከፍተኛ እንትን ስለሆነ ማለት ነው። ሲቀጥል ደግሞ በዝናብ ሰዓት የምረጭ ከሆነ መድኃኒቱ ምን ያደርገዋል? ዝናቡ ያጥበዋል። ስለዚህ ጠዋት እስከ አራት ሰዓት ባለ ጊዜ ውስጥ መድኃኒቱ መረጭ መቻል አለበት። ሲቀጥል ደግሞ ከሰዓት ከዘጠኝ ሰዓት በኋላ ባሉ ሰዓታቶች ውስጥ ነው መድኃኒቱን መጠቀም ያለብን። ስለዚህ አሁን እንዴት እንደምረጭ አሳየኝ። በደንብ አሳያለሁ። ማክሴል አስተካክል። Est-ce qu'il est fait là-bas እሺ ጋሽ ፋሪስ እኔ እንግዲህ ራቅ ብዬ ነው ማይ፣ ምክንያቱም ያው መድኃኒቱ በአግባቡ መረጨት ስላለበት በጣም መፍጠን አለብህም፣ ቀስም ማለት አለብህም። ለሁሉም መድረስ መቻል አለበት። ቅድምም እንዳልከው ስረጭ ከካህናት ነው መጀመሪያ፣ ከዝም ብሎ በዘፈቀደ አይረጭም። ቅድም ባልከው መሰረት ካህናት ጀምረ ቀስ ብለ በእንትኑ መሰረት እየረጨ መሄድ አለብህ። እኔ እንግዲህ እከታተላለሁ ማለት ነው ስትረጭ ቀናችን አመረን ተሸጎረ በጣም ጥሩ ነው ጋሽ ፋሪስ። ያው በዚህ ልክ አጠቃላይ ያለው ማሳ ረጭተ መጨረስ መቻል አለብህ። ሁሉም ያው ሰፋ ባለ መልኩ እንትን ስላለ በደንብ መርጨት መቻል አለብህ። እሺ፣ አዎ፣ በዛ ልክ መረጨት መቻል አለብህ። እንደ አጠቃላይ ሁሉንም እንትን ባለው መልክ ማለት hello፣ አቤት አዛ እናንተ ማሳ ላይ ዋግ ተከሰተ። በቃ አሁን ላይ ጋሽ ፋሪስ ማሳ ላይ እዛ መድኃኒት እየረጨን ነበር። አሁን በቃ እሳቸው እየረጩ ነው። እኔ ወደ እናንተ እመጣለሁ። በቃ እሺ፣ እሺ፣ በቃ እሺ። ይቅርታ ጋሽ ስልክ ተደውሎ ነው ያው ከአርሶ አደር ነው ምክንያቱም በአሁኑ ሰዓት ላይ ዋግ በየቦታው የተከሰተ ስለሆነ አሁን ወቅቱም ስለሆነ ሁሉም ቦታ እየደወሉ ነው። ስለዚህ አንተ ማሳይን በደንብ እስከ መጨረሻ አሁን ላይ በንፋስ በተለያየ ነገር ዋግ የሚከሰትበት ሰዓት ስለሆነ አጠቃላይ ያለውን ሀሳብ ማሳ በአግባቡ ረጭተህ መጨረስ አለብህ፣ መጨረስ መቻል አለብህ። ይሄ ደግሞ ታች ጋሽ ታደለ ጋር አሁን ዋግ ተከስቷል የሚል ነገር ስልክ ተደውለዋል። ወደ እነሱ ማሳ መሄድ መቻል አለብኝ። ሁሉም ተደራሽ መሆን መቻል ስላለብኝ ወደዛ ሄዳለሁ። አንተ ማሳውን በሙሉ መጨረስ አለብህ። አመሰግናለሁ። ደህና ዋል። እሺ በቃ የተከበራችሁ አርሶ አደሮች ከአቶ ፋሪስ ጋር የነበረን ቆይታ ደስ አይልም? እንግዲህ በጣም እንደወደዳችሁ እርግጠኛ ነኝ። ማለትም እንዳጠቃላይ ምናልባት ዋግ በዋግ ዙሪያ ነው ዛሬ እዚህ የነበር ነው ከአቶ ፋሪስ ጋር የነበር ነው በዋግ ዙሪያ ነበር። ስለዚህ ዋግ እንዴት እንደሚከሰት መቼ እንደሚከሰት አጠቃላይ አቶ ፋሪስ ጋር የነበረኝ ቆይታ ጠቅለል አድርጌ ያለውን መረጃ ለእናንተ ላስተላልፍ ወዳለሁ እንድትከታተሉኝ እያሳሰብኩኝ መጀመሪያ ዋግ የሚከሰተው በተለይ ሰብሉት ልክ ሊያብብ አካባቢና ካበበ በኋላ ዋግ እንደ ወረዳችን በጣም የምከሰትበት ሁኔታ አለ። የሶስት አይነት ዋጎች እንዳሉ የሚታወቅ ቅድም እንዳልኩት ቢጫ ዋግ አለ፣ ቅጠል ዋግ አለ፣ የግንድ ዋግ አለ። ስለዚህ እነዚህን ደግሞ ለመለየት ወይም እሳቸውም እንዳደረጉት ማሳ ላይ እየሄዳችሁ ማሳው ልክ እያያችሁ በተለይ ቢጫ ዋግ እንደወረዳችን ደግሞ በጣም የሚከሰተው ቢጫ ዋግ ነው። ስለዚህ ደግሞ ዋግ ማሳ ላይ እንዴት ይከሰታል የሚለውን ነገር ደግሞ አጠር ያለ እንትን ልሰጣችሁ እወዳለሁ። ማለትም ዋግ እንዴት ይከሰታል ከተባለ አንደኛ ማሳ ስናዘጋጅ ማሳ በወቅቱ ማዘጋጀት፣ በተደጋጋሚ ማረስ፣ የማይታረስ ከሆነ በጥሩ ሁኔታ የማይዘጋጅ ከሆነ ዋግ በሽታ በሰብል ላይ ይከሰታል። በመቀጠል ምርጥ ዘር፣ እነዚህ ዋግ ነክ በሽታዎችን የሚቋቋም ምርጥ ዘር የማንጠቀም ከሆነ ዋግ በሰብላችን ላይ በሰፊው ይከሰታል። ሌላው በከፍተኛ ደረጃ እንደ ቀበላችንም እንደ ወረዳችንም እያስቸገረ ያለው የአረም ቁጥጥር የአረም ቁጥጥር በትልቅ አንዱ ዋነኛው ችግር ስለሆነ ይህን የማንቆጣጠር እስከሆነ ዋግ በሰብላችን ላይ በጣም ይከሰታል። ሌላኛው ምንድነው የሰብል ፈረቃ የማንጠቀም ከሆነ በተመሳሳይ ሰብላችን በዋግና በመሰል በሽታዎች የሚጠቁበት ሁኔታ ይፈጠራል። ስለዚህ ምናልባት ደግሞ ከዚህ ከቅድም ካልኩት አልፎ ዋግ በሽታ የሚከሰት ከሆነ ቅድም ልክ አቶ ፋሪስ እንዳደረጉት ባለሙያ ጋር ስልክ በመደወል እነዚህን የዋግ በሽታዎች መከላከል የሚያስችሉን በርካታ ያው ኬሚካሎች አሉ። ስለዚህ እነዚህ ኬሚካሎችን ከወረዳ ወይም ከግብርና ባለሙያ ጋር ግንኙነት በመፍጠር ከዋግ የዋግ ኬሚካል በመግዛት መጠቀም መቻል አለብን። ስለዚህ እነዚህን ስንጠቀም አንደኛ ለአንድ ሄክታር 0.5 ሊትር ኬሚካል መጠቀም መቻል አለብን። ለስንዴ ስንጠቀም ዜሮ ነጥብ አምስት ሊትር ኬሚካል እና ለዛ ደግሞ እንትን የሚል ውሃ መጠቀም መቻል አለብን። ኬሚካሉ ከመጣ በኋላ ሁላችን ከማስክ ጀምሮ ለአይናችን አይን መሸፈኛ መነጽር መጠቀም መቻል አለብን። አፍና አፍንጫ መሸፈኛዎችን እነዚህ ማስክ መጠቀም መቻል አለብን። ሲቀጥል ቱታ በሙሉ ቱታዎችን ለብሰን ቦቴ አድርገን አስፈላጊውን ጓንት በማድረግ አስፈላጊውን ነገር ጥንቃቄ አድርገን ነው መርጨት መቻል ያለብን። ስረጭ ደግሞ እንዲሁ በዘፈቀደ አይረጭም። ልክ ሁላ በተረጋጋ መንፈስ ማሳችንን በአግባቡ ረጭተን መጨረስ መቻል አለብን። ይህን ስናደርግ ሁላችን ይህን ስናደርግ ይህን ስናደርግ ዋግን ከማሳችንም ከሰብላችንም መቀነስ የምንችልበት ሁኔታ ይፈጠራል የሚል መልእክት አለኝ። በመቀጠል ሁላችንም ያው